أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا